Tira la piedra, pues. Uno, uno a la vez, uno a la vez. Graba lo que voy a tirar. Con el Que se ha descargado y todo. Guapísimo. Guapísimo. Dame un segundito, déjame hacer algunas tomas.